La humanidad y la tecnología se hallan en un momento de cambio. Durant la pandemia, el mundo ha constatado todo lo que pueden hacer las tecnologías digitales y la manera en que pueden transformar nuestro futuro. Las tecnologías digitales emergentes en distintos ámbitos, eh, desde la 5G y la Internet de las cosas hasta la inteligencia artificial y la computación en la nube, está ampliando los límites de lo posible. Como otras eh, tecnologías innovadoras anteriores, su influencia a nuestro futuro. Y el futuro de nuestro planeta será inmenso. Las grandes posibilidades cabellan grandes responsabilidades. Casi 3 mil millones de personas todavía no están conectadas y la mayoría de ellas vivan en países en desarrollo, todo en zonas rurales. Además, sigan existiendo brechas de género, generacionales y de asequibilidad. El acceso equitativo a las tecnologías digitales no es únicamente una responsabilidad moral sino que resulta essentiel para la prosperidad y soutenabilité mundiales, a incluir a los más de mil millones de personas de 60 años o más en las que se centran las celebraciones del tiers mondial de las telecomunicaciones et la Société de l'information información de este año. Este segmento demográfico que crece de manera constante ha contribuido significativamente la logro social et económico de notre época. ha pasado el tiempo y esas personas se enfrentan ahora a oportunidades y desafíos nuevos. Se merecen nuestra atención y nuestra ayuda. El TMTSI, e que se celebra el 17 de mayo, conmemora la création de la Union internationale de télécommunicaciones, este año centraremos nuestros esfuerzos en las tecnologías digitales para las personas de edad y el envejecimiento saludable. En el marco de las iniciativas que desarrolla actuellement de la ruité en apoyo de la década de envejecimiento salutable lanzada par la mondiale de la salud et las Nations Unidas. Les animaux a compartir con nuestros que ha funcionado y que más puede hacerse para ayudar a las personas de edad a participar activamente eh, en el mundo digital y a contribuir a él de manera significativa. Este año 2022, en el que se celebran la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Conferencia de Plenipotenciarios 2022 brinda una oportunidad sin precedentes para romper los ciclos de exclusión y acelerar la transformation digitale para todos. Hagamos que este año valga la pena pour el bien de la humanidad y por el bien del mundo. A todos nuestros mayores les deseo una vida feliz y saludable, por los beneficios de las tecnologías digitales. Gracias.